Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va enfin pouvoir euh, vous dire pourquoi ça fait un mois qu'on est absent des réseaux. On a eu des gros problèmes euh, judiciaires, euh, on a été bloqué à Hong Kong comme on vous l'a dit sur Instagram et Florian est allé en prison en Thaïlande. Notre avocat nous avait conseillé de ne pas communiquer sur cette affaire et de stopper toutes les activités sur nos réseaux sociaux. Et ces histoires elles nous ont coûté des milliers d'euros donc c'est pour ça qu'on va ouvrir une cagnotte pour qu'on puisse continuer les vidéos ici. On espère que vous serez là et que vous serez prêts à nous aider, et à nous soutenir pour que le projet Weezy continue à voir le jour. Yes Ça fait une semaine qu'on est à Hong Kong et euh, on a passé la semaine à faire des gap tous les jours et ça se passe super bien. Franchement, euh, on a trouvé énormément. Cette ville est incroyable. Aujourd'hui, on se dit qu'il fait pas très très beau, donc on va juste aller faire un petit gap euh, qu'on a repéré sur une vidéo de Store. Nouvelle journée à Hong Kong, il a arrêté de pleuvoir. On va essayer de continuer un petit peu notre reconnaissance des roofs. On s'est demandé avec les gars comment ça se fait qu'on n'a aucun problème dans cette ville avec la sécurité. Alors qu'on soit euh, à Ho Chi Minh, à Bangkok, on a vraiment pas mal de soucis avec la sécurité. Du coup, on commence à se chauffer avec les gars. Comme d'habitude, on fait ça bien, on, on, essuie un peu les surfaces, euh, on se prépare à bien faire le saut. Pour faire ça, on va essayer de faire euh, des petites réparations juste là. On va essayer de le faire sur le sol d'abord sans le gab Et après, une fois qu'on le sent, on va essayer de le faire là. Ah, c'est fou, en vrai, les, sensations que ça fait. Genre, <laughs> j'ai des sensations de fou juste avant de faire le saut. <laughs> C'est génial. Vous êtes prêts C'est encore 3, 2, 1, let's go ça fait plaisir, il est de retour Ça régale, il est trop chaud en vrai euh, En vrai c'est incroyable Toutes les personnes qui font pas de parcours, je sais pas si vous pouvez comprendre mais la bulle dans laquelle ça te met avant de lancer un saut Tout se passait bien, je pense qu'on est resté euh, une vingtaine de minutes sur le toit jusqu'au moment où la police arrive. Nous on est sur le toit du départ et eux ils arrivent sur le toit de l'arrivée donc en fait ils peuvent pas avoir directement euh, accès à, à nous, à nos caméras, à nous mettre les menottes donc euh, il y a un petit temps où euh, ils nous disent euh, vous restez là, vous restez là en anglais et nous on va faire le tour. Moi je range le drone, et par mesure de sécurité, on cache quand même les cartes SD. On a changé, on a mis des cartes SD où il n'y avait rien du tout dedans. le moment en fait où ils ont vu les caméras, ils ont demandé est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez filmé On a montré tout et en fait il n'y avait que des photos de, vêtements ou bah, des photos de la vue de la ville. Il n'y avait pas du tout les rushs des sauts. D'abord, euh, on est descendu avec eux, on est descendu dans la rue. Ils nous ont dit, on va juste faire un constat. Le moment où ils nous ont escortés jusqu'au van de police, et eh bah, ben, ils nous tenaient par l'épaule. Et genre, on était comme des gangsters. Les gens dans la rue, ils nous regardaient comme si on avait, on avait fait une dinguerie. Une fois qu'on est dans le van, on attend les plombes. Euh, petit à petit, je commence à stresser. Je me dis, waouh, non mais attends, il y a le côté parcours, il y a le côté, il y a le côté drone aussi. Ouais, parce qu'en fait, il, euh, parlait en chinois, là, du coup, on comprenait rien, mais des fois, on entendait le mot drone ou des trucs comme ça, et surtout, il recheckait son drone. Et là, il y a un policier qui ouvre la porte du van, il nous regarde les uns après les autres, tous les six, et il nous dit Vous êtes en état d'arrestation. Les choses se compliquent, et euh, le van démarre, il nous emmène tous au commissariat. Il se passe quoi, Bénétieux On est dans la merde. Ça fait 8 heures qu'on est là sais pas quelles sauce sont être mangé, mais. Ça va être spicy. Ouais, ça va mm. être très spicy. Là, je suis en train d'archiver toutes les vidéos, tout, ce qu'on a filmé de l'Asie parce que commence à craindre de ouf du coup. On veut pas qu'ils utilisent quoi que ce soit contre nous. Et, euh, ils nous ont tous assis sur des chaises, ils nous ont filé à tous un numéro. Et en fait, euh, c'était horrible, on avait l'impression d'être du bétail. Ils nous appelaient, ils faisaient euh, euh, numéro 5, euh, numéro 1, levez-vous, euh, venez nous voir. On est passé chacun un par un dans une pièce et ils, ont, commencé à nous fouiller. Du coup, ils nous mettaient à poil. Moi, j'avais caché une des cartes SD dans un billet, dans ma coque de téléphone. Mm. Et en fait, ils ont enlevé la coque, ils ont trouvé le billet et dedans, il y a la carte SD qui est tombée. Et la carte SD, ils n'ont pas réfléchi. Ils ont pris la carte SD et ils l'ont remis dans la coque et point barre. Alors que sur cette carte SD, il y avait tous les plans drones de la session. Et au bout d'un moment, en fait, euh, ils ont vu que bah, on patientait, on patientait, et ils nous ont dit, euh, bah, on va vous mettre en cellule. Et en fait, on s'est retrouvé dans une cellule avec un mec qui était là et euh, il nous raconte un petit peu son histoire. Et lui, il dit, un peu fier de lui, il dit, ouais, moi je suis là parce que bah, j'ai frappé ma femme et tout. Et donc là, bah on, a pris du recul et on s'est mhm. dit, mais qu'est-ce qu'on fout là En vrai, l'image, elle est quand même gravée dans mon cerveau. C'était c'était quand même un moment spécial parce que c'était une toute petite cellule. Et genre, je me souviens, j'étais là et je regardais, et il y avait tous mes potes autour de moi, allongés dans la cellule, et <laughs> on pouvait pas sortir, il y avait des flics qui passaient devant. Ils nous ont dit, bah voilà, euh, on va passer des interrogatoires aujourd'hui, et demain, 9h, vous avez rendez-vous au tribunal pour votre jugement. C'est un pays qui suit la procédure à la lettre, c'est-à-dire qu'il y a des cases, si une case n'est pas cochée, ils vont pas à la suivante. Mm. Donc on est en train de découvrir le système en même temps de se faire arrêter et d'être dans le flou la plupart des flics depuis qui nous ont arrêtés, dans leur cerveau, il y a un peu un conflit entre c'est incroyable ce qu'ils font et c'est illégal ce qu'ils font et on est flic. <laughs> Il y a un policier qui est venu nous voir en attendant. il a dit j'ai vu la vidéo, euh, vous êtes des maîtres. <laughs> Dans l'interrogatoire, on regardait euh, la vidéo que la dame a pris, la dame qui a appelé la police a pris quand on était sur le toit. Et en fait, on devait euh, on devait dire euh, ouais là c'est telle personne, là c'est telle personne et chacun en fait on devait identifier euh, toutes les personnes de la vidéo. Au début euh, le, gars il nous a dit tout ce que vous allez dire pourrait être retenu contre vous. C'est la phrase qu'on entend dans tous les films policiers. C'est clair. Hein. Et là en fait on était dans vraiment dans cette situation. Ce qui est fou c'est que là on s'est mis d'accord un peu sur ce qu'on allait dire. Enfin en soi on dit la vérité mais on dit pas tout non plus. On a fait attention à pas dire qu'on a fait ça toute la semaine. Enfin c'est ça qui nous fait peur surtout qu'on doit supprimer les rushs de tout ce qu'on a fait d'énergie, je pense que c'est le, pire qui puisse arriver. Ce qui est drôle, c'est que c'est comme un oral de français. <laughs> Parce que tu t'apprends ton texte et t'essaies de le remettre. Et là, si on a la même version des faits, bah, c'est parfait. Euh, il fallait se dépêcher à euh, se mettre d'accord sur une version parce qu'on allait être séparés en deux groupes différents. Il y a moi, Jérém, Léo qui sont en train de passer. Enfin, Léo, il est en train de passer actuellement. Et après, il y a Matt, Romain... Et ensuite, il y a Matt, Romain et euh, Louis qui sont euh, dans l'autre commissariat. Pendant les interrogatoires, moi je me fais confisquer mon téléphone. Et donc j'ai plus, plus de drone, j'ai plus de téléphone. Donc à partir de ce moment-là, ils peuvent enquêter sur, euh, sur tous nos déplacements, tous nos trucs. Et là, là j'ai commencé à bien flipper quand même. De toute façon, il va se connecter au même truc que moi là. Là, il va, il va se connecter à ce que tu fais là. Parce que t'as là, en fait, il va, il va avoir accès à ça. Bah là, j'ai juste un. Tu merde, les gars. Ah, est-ce que tu peux faire vite fait, non ah, c'est automatique. Non mais il... c'est fini. Mais non, arrête. Après les interrogatoires, on est tous euh, partis faire des empreintes. Mais c'est fou, ils ont vraiment tout pris. Ils ont pris chaque doigt, ils ont pris la paume, etc. Il est actuellement 3h du matin. On a enfin terminé avec euh, tout ce qui était interrogatoire et tout ça. Donc euh, demain, on doit aller au tribunal de Kowloon West pour 9h pour avoir une, une audience. On arrive à Airbnb et là euh, on commence à se débriefer encore une fois de ce qui s'est passé et euh, débriefer de ce qu'on va devoir faire dans le futur parce que on n'a plus de Airbnb le lendemain matin. Déjà les disques durs, il va falloir qu'on les cache parce que... C'est l'épreuve. Ouais, c'est l'épreuve. Euh, en vrai, ça vaut de l'or. Hein. C'est tellement stressant parce que tu te dis, il y a plein d'autres trucs pour lesquels ils peuvent nous incriminer euh, dans ces disques durs-là. Et du coup, bah, faut qu'on les cache de la meilleure manière. Du coup, <laughs> il s'est dit, ok, on va cacher ça dans un paquet de pâtes. <laughs> du coup, il a cassé les pâtes, il a mis le disque dur dedans, il l'a recouvert. En vrai, c'était une putain de plan. Quand on était en train de cacher les disques durs, on était en train de stresser. Et surtout, Mathieu, il était en méga stress et il avait développé des plaques rouges dans le dos. <laughs> Mais ça, c'est amusé. <laughs> J'ai enlevé mon t-shirt, j'étais genre, euh, j'avais des espèces de plaques comme de l'eczéma, c'était du stress en fait. je viens de vivre la période la plus stressante, la plus... Non mais c'était... parce que c'est pas fini, ça continue. Le, lendemain, euh, on se dit, la seule façon pour nous d'avoir notre avion, c'est de partir avec toutes nos affaires. C'est la fin de notre Airbnb, on n'a plus de logement, on peut plus laisser nos sacs. On va au tribunal avec nos énormes sacs de voyage. Donc évidemment, on n'a pas le bus, on loupe le bus, je sais pas, on regarde pas les horaires, on était dans un stress de, fou. On commence à courir, on se tape une demi-heure de course <laughs> comme des malades. Avec le gros sac de voyage. On arrive au tribunal tout transpirant, on n'a pas d'avocat. Donc il est obligé d'aller voir une avocate euh, commune office. Donc on se dit, ok, donc là, une avocate, c'est quand même quelqu'un qui est censé nous défendre, prendre notre défense, donc c'est un allié dans cette histoire. Sauf qu'on se rend compte rapidement qu'il y a des trucs on ne doit pas dire. Elle nous demande où est-ce qu'on loge, et nous, on, est prêt à lui répondre, euh, bah en fait, on n'a plus de logement, on va prendre notre avion. Et là, il y a une dame euh, qui nous aide et qui nous dit, euh, mais non, il faut pas dire ça, parce que sinon vous allez en prison, en fait. Qui nous dit ça en français Ouais. Genre tout bas comme ça, genre, dis pas, dites pas ça, dites pas ça. Et du coup, mais là, ça fait trop peur, tu te dis, en fait, tu dis... Tu dis un mot de travers et, et c'est bon, tu peux finir en prison. On vient de sortir du tribunal et ils viennent de nous dire qu'ils veulent enquêter sur nous pendant 4 semaines. Ah, sait tellement pas ce que ça va donner parce que en plus on a fait du parcours sur plein de toits. Du coup on a trop peur de qu'est-ce qu'ils peuvent trouver sur nous, genre euh, sur quoi est-ce qu'ils peuvent nous incriminer, c'est trop trop badant. Surtout ici c'est vraiment hors de prix. Genre les logements c'est minimum je sais pas 1000-1500 euros pour euh, une semaine euh, en étant 6 serrés dedans. Les derniers Airbnb qu'on avait ils étaient déjà hyper petits et hyper chers. Je sais vraiment pas comment ils sont à faire de personnes qui sont là pour nous aider et c'est très très compliqué. Émotionnellement là c'est dur. Franchement moi j'ai 194 euros sur mon compte en banque si jamais vous voulez savoir. En vrai c'est terrible si on avait prévu vraiment tout le budget pour l'Asie. Du coup il y en a qui sont bah, pile à court. Quand tu prends 4 semaines en plus à Hong Kong, et eh bah ben, déjà tu t'imagines tous les avions parce qu'on avait un avion pour aller à Hanoï parce qu'on devait euh, rester une semaine là-bas pour après rentrer en France et l'avion pour rentrer en France qui saute aussi parce que du coup bah t'es à Hong Kong donc il y a déjà euh, 700 euros chacun qui part en l'air. On est en liberté sous caution. Ça veut dire qu'on donne nos passeports, on ne peut pas sortir du territoire. Mm. On est obligé de payer euh, pour, notre liberté, sachant qu'on doit déjà payer énormément de choses euh, dans Hong Kong bah, juste euh, pour se loger et pour se nourrir. Donc au final, les frais, ils ont commencé à être très très élevés. Ouais. Et en plus, euh, on doit aussi euh, donner notre adresse à la police à chaque fois. Et si on change d'adresse, on doit leur donner 24 heures avant. Les gens doivent toujours savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on réside, comme ça, euh, si jamais ils veulent venir nous voir, ils ont l'adresse. Le truc, c'est qu'on est déjà dans l'illégalité, puisqu'on on vient de rendre notre Airbnb. Donc on a donné à la police cette adresse-là, mais on n'y est déjà plus. Donc le stress, il augmente encore. C'est-à-dire que s'il un, policier qui, qui va là-bas pour nous chercher, on n'y est pas on essaie de retrouver un, Airbnb euh, très rapidement. Et euh, le soir, je me souviens, euh, on est dans le Airbnb, c'est un espèce de truc, il faut imaginer juste une pièce avec des lits superposés, un peu comme une lit prison. Et on est tous entassés là-dedans, je me dis bon allez, il faut, il faut qu'on se, faut qu'on se relâche et tout, le stress il était vraiment intense. On arrive à trouver le sommeil et le matin, tac, on entend euh, toc toc toc à la porte et on comprend rapidement que c'est la police qui toque. Donc là je me dis euh, ça y est, ils, ont déjà, ils savent déjà qu'on est dans le mauvais Airbnb, ils nous ont trouvé avec les cams et tout, ça va très très vite dans la tête. Et en fait pas du tout. Ils <laughs> cherchaient des Mongols dans l'immeuble, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas euh, là pour nous chercher, ils cherchaient d'autres gars et ils étaient en train de voir s'ils étaient dans l'appartement. Euh, euh, après tout ce stress, euh, tout, ce qu'on a vécu, on se dit qu'il faut qu'on trouve de l'aide, quelqu'un en qui on peut compter et on décide d'aller se tourner vers le consulat. Il faut absolument qu'on assure notre défense, ça commence à prendre de l'ampleur. Du coup le consulat nous a conseillé un cabinet d'avocats. On ne sait pas vraiment combien il va nous demander, s'il va nous défendre. On va aller voir, on va lui expliquer notre histoire faut essayer de rassurer Mathieu parce que là, je n'ai jamais vu aussi stressé. En fait, notre cas, il était très spécial parce qu'ils ont rarement vu euh, un cas de vagabondage comme ça. Et même les lois sur le drone, il y a des lois qui sont toutes nouvelles, toutes récentes. Donc, c'était possible qu'on n'ait rien, comme euh, une petite peine de prison ou des travaux d'intérêt généraux. Donc, euh, à ce moment-là, on s'est dit, on n'a pas envie de rester plus à Hong Kong. On prend l'avocat, on paye et puis on va se démerder, à l'état fait en rentrant en France. Là, ça va raquer. Hein. Euh, on a 10 000 euros, plus de 10 000 euros à lâcher là, dans l'avocat. C'est chaud. En même temps, on est obligé. Hein. Mais on va assurer le coup, je pense. Hein. C'est 1500 chacun. Et euh, Mathieu, il prend quelqu'un euh, pour se défendre encore plus. Du coup, lui, c'est 3000. Ça arrive à 10 500. Je sais pas comment est-ce qu'on va trouver tout cet argent. On va se débrouiller. Hein. En fait, ils nous ont expliqué que plus on prenait le truc au sérieux, genre plus on, se, on préparait notre défense et tout, plus euh, ça allait jouer en notre faveur. En soi, mec, euh, on risque de la prison, enfin, on n'est plus là pour déconner, les gars. On va avoir besoin de tout votre soutien. Comme on vous a dit en début de vidéo, on a ouvert une cagnotte euh, donc pour nous soutenir dans cette épreuve. Le truc c'est que nous euh, on prend énormément de temps pour bosser sur ce projet, euh, on met de l'énergie dans les vidéos, on met de l'énergie dans les montages, euh, dans les voyages et on vit principalement sur, sur nos économies depuis trois ans maintenant. Moi Florian on, fait que ça, <laughs> à fond, vraiment à fond et il a pas, enfin on ne s'est pas payé une seule fois en trois ans et là arrive le moment où on n'a plus d'économie donc c'est là où on compte sur vous aussi si vous voulez qu'on continue euh, les vidéos, qu'on continue à être présent, on vous laisse euh, nous aider. Euh, la cagnotte, elle est en description. Même avec la cagnotte et tout ça, ça bah, ça va pas empêcher qu'il y en a certains d'entre nous qui vont quand même devoir aller travailler. Bah, ici, par exemple, il y a moi à gérer, mais Félix, on va, être absent pendant plusieurs mois parce qu'il bah, faut absolument qu'on refasse de l'argent et on ne gagne pas du tout assez avec ce qu'on fait pour nous. Si jamais vous avez des, contacts ou des suggestions pour trouver du taf, n'hésitez pas, on est grave preneur. Laisse en commentaire, Jérémy va tout lire. Là, on va tout lire. Là. Si vous avez suivi nos publications Instagram, vous avez pu voir qu'on a tourné un film euh, au début du voyage. Et en fait, pour ce film-là, bah, on a dépensé énormément d'argent entre euh, bah, les logements, les, transports et surtout le matos pour filmer ça. Ça servira aussi euh, à rembourser tout ça, avec D'ailleurs, soyez bien prêts hein, pour le film, il sortira d'ici quelques mois, mais je le répète, on est tellement fiers, c'est le plus gros truc qu'on ait accompli jusqu'ici et on a tellement hâte de vous montrer, donc euh, vous verrez ça d'ici quelques mois. Il y a un truc qui fait vraiment plaisir, il y a le consulat français qui a pris contact avec euh, la communauté catholique française ici à Hong Kong et apparemment on va pouvoir être hébergé dans des, dans des familles qui se sont proposées. En vrai, il y a une espèce de chaîne de, générosité qui est en train de se mettre en place là. On retrouve un peu d'humanité euh, à Hong Kong et ça, ça régale de être dans des familles différentes. Et là, du coup, c'était vraiment le gros soulagement. Ça fait quand même 5 mois qu'on est en voyage, mm. et donc 5 mois qu'on est les uns sur les autres. Même si on s'aime beaucoup, bah, des fois, ça peut, ça créer des petites tensions. et du coup, là, c'était la première fois après avoir été donc, euh, vraiment entassé euh, assise dans, des petites pièces, c'était la première fois que d'un coup on se retrouvait tout seul dans le confort. Et, et, ouais là ça nous a fait un bien mais malade un grand merci à toutes les familles qui nous ont accueillis. Vous avez été géniaux et sans vous, franchement, on ne serait pas sorti comme ça. Ça aurait été encore plus dramatique pour nous. Et ensuite, il y a eu le, jour du, tribunal. Donc là, on avait quand même préparé un petit peu notre défense. On avait préparé euh, notre outfit aussi. <laughs> ah oui. Ah c'est énorme. T'as sorti la petite chemise. Petite chemise. Ah il a mis la totale lui. Voilà. Monsieur l'homme d'affaires. Je suis déguisé. Ouais, mais des chaussures. Ça va Ouais, c'est Ah ouais, il y a même les chaussures. Le pire, c'est la barbe en vrai. Ça te change La barbe, c'est ouais, c'est un retour euh, au lycée pour moi. Clairement. bon, Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le jour du jugement. Là, on est euh, devant le tribunal avec les gars. On a sorti les belles chemises, on s'est tous rasés. Euh, l'avocat, il nous a dit qu'il faut qu'on paraisse le plus jeune et innocent possible. Notre avocat, il nous a dit qu'il euh, y a 8 chances sur 10 pour qu'on soit acquitté et euh, qu'on ait rien du tout. L'avocat, il avait dit qu'il y avait 80% de chances que ça se passe comme ça. Mm. Mais les 20 autres pourcents, c'était le juge. S'il n'avait pas eu son café le matin, il aurait pu foutre Mathieu en prison <laughs> ou, juste que ça se passe pas aussi bien. quoi. On est enfin libre c'est fou. mais une, on, a, on rien. On n'a pas une amende, on, récupère notre drone. on a, payé les avocats, évidemment, on a dépensé une blinde en avocat. Ils hein. Mais ça y est, ils ont trop bien tapé, donc euh, c'est pas pour rien. C'est bon, let's go get some là, là, euh, on, va se prendre, on va se des petits croissants. Non, mais c'est fou ce qu'on vit parce que Là, j'ai l'impression qu'on est dans un film, je réalise toujours pas ce qui, arrive, on verra en France si je réaliserai. Oh là là là là, le soulagement, un mois, ça fait un mois que je flippe moi. Parce qu'on me dit, euh, ça va partir en prison, euh, tu vas finir au trou, machin. On nous raconte les pires histoires depuis le début. Non là c'est fini, on va rentrer en France, on va pouvoir monter le film, on va pouvoir continuer les projets, ça va être incroyable. Restez bien à l'affût parce que là tout ce qu'on a fait à Hong Kong ça va sortir bah dans toutes les semaines euh, prochaines. Et il y a du lourd en vrai, on a planqué tout ça, on a réussi à save les clips. Ouais. Yes Je suis faut se rendre compte de tout le stress qu'on a eu parce que surtout Mathieu en soi il y a des plans au moment où on apprend les mauvaises nouvelles et c'est là où vous allez voir qu'on était tous dépités en fait on, était dans le cercle et tout se passait mais on n'avait aucun pouvoir en fait je me souviens que le moment où ils nous ont dit 4 semaines c'était trop bizarre de réaliser ça, ma tête est tournée à moitié. Je me disais, mais on est dans la réalité ou quoi C'est trop bizarre en vrai. Du coup, c'est une histoire qui finit bien, même s'il euh, y a eu énormément d'argent dépensé. Mais euh, en Thaïlande, euh, ça n'a pas été pareil. À un moment, j'avais fait une explo avec Flo et ça s'est vraiment pas bien fini pour lui. Il est allé en prison et il a aussi dépensé énormément d'argent. C'est une histoire bien plus hardcore, j'ai envie de dire. et lui, il en a bavé et en plus, il était tout seul c'est aussi pour ça que comme cette période, c'est pas que pour ce qui s'est passé là euh, euh, avec nous, c'est aussi, on avait déjà prévu un peu de le faire pour Florian, mais là du coup ça a remis une couche. Ça y est, c'est la fin de ce voyage, on est à l'aéroport, on va repartir en France, on n'y croyait plus mais ça y est, c'est enfin arrivé. Donc tout s'arrange, merci beaucoup aux familles qui nous ont hébergés euh, à Hong Kong pendant plus de deux semaines et demie. Moi j'étais hébergé chez Anne-Christine, et Anne-Christine elle est responsable d'une asso qui s'appelle Maya, et qui lutte contre les problèmes de bidonville à Cap-Mandou au Népal. Donc si jamais vous voulez faire une mission humanitaire, ils sont à la recherche euh, de bénévoles. Euh, je vous ai mis euh, les conditions en description si jamais ça vous intéresse. Et franchement les gars, n'hésitez pas, Anne-Christine elle est trop gentille. Donc ça ferait kiffer si on peut mettre en relation des gens qui sont chauds pour faire des missions humanitaires. Ça y est, on est arrivé en France, enfin. Il peut plus rien nous arriver maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Le lien de la cagnotte est en description. Merci d'avance pour tous vos dons, tous vos partages et tous vos messages de soutien. Franchement, ça régale. Et pour tous ceux qui font un don, vous aurez accès à une série de photos que Félix a prises au cours du voyage euh, à Hong Kong et aussi un live exclusif euh, où on pourra rentrer un petit peu plus dans les détails de cette histoire en Hong Kong, les anecdotes qu'on n'a pas racontées, les trucs un peu, trop extrêmes pour YouTube qu'on n'a pas pu mettre dans la vidéo du coup. Pour avoir accès à ça, il faut nous envoyer un mail avec votre reçu Litchi, donc qui est la plateforme où vous pouvez faire les dons. On vous récapitule tout ça et on vous met l'adresse en description. Vous savez qu'après ça, les prochains mois, ils vont être un peu compliqués au niveau financier, mais on va pouvoir se relever euh, grâce à votre aide et continuer euh, les vidéos YouTube, le projet, parce que là, il y a plein de choses euh, en cours, on a notre film, il y a Félix qui prépare un magazine aussi avec toutes les photos de l'Asie, euh, ça va être cool. Du coup, euh, soutenez les projets, franchement, on a trop envie de continuer. On se dit à dimanche prochain. Ciao